දී ඒ අවශ්‍ය ලේඛන පත්‍ර මේ තල්ගහගොඩ ගමෙන් තමයි අරන් ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ ආරූඪ කිරීමේ සංගායනාවට සහභාගී වූ මහරහතන් වහන්සේලාට විවේක සුවයෙන් වැඩ සිටීමට මහත් උපකාරී වුණ විහාරස්ථානයක් තමයි තල්ගහගොඩ ගල්ලෙන් රජමහා විහාරස්ථානය. එවැගේම තල්ගහගොඩ රජමහා විහාරස්ථානය අසවල් කාලයේ අසවල් රජුරුවන්ගේ කාලයේ හරියටම ආරම්භ වුණායයි නිශ්චිත වශයෙන්ම කෙනෙකුට ප්‍රකාශ කරන්නට බැරි වුණත් මේ තල්ගහගොඩ ගමෙහි ගම්වැසියන් ඊ타මත්ම තදින් විශ්වාස කරන කාරණයක් තමයි දේවානම් පීතිස්ස රජතුමන් දවස එනම් ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 වෙනි සතවර්ෂයේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 228 දී පමණ වලග දේවානම් පීතිස්ස මහරජතුමන් දවස ශ්‍රීමා බෝධීන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩම වීමෙන් පසුව උන්වහන්සේගෙන් ඇති වුණ සාකාවන් මේ රට පුරා රෝපණය කළ බව අපි දන්නවා. ඒ කාලයේ දෙතිස්පල් ගෝධීන් වහන්සේ කෙනෙක් නොවුනත් මේ තල්ගහගොඩ ගමට ඇතුල් වෙන ස්ථානයේ තියෙන ඒ පැරණි බෝධිය දේවානම් පීතිස්ස රජතුමන්ගේ කාලයේම රෝපණය කරපු බෝධීන් වහන්සේ නමක් හැටියටයි පිළිගනු ලබන්නේ විශේෂයෙන් මහා බෝධි වංශයේ සඳහන් වන පරිදි දෙතිස් ඵල බෝධියක් නොවන බව නම් පැහැදිලි. නමුත් ඒ දේවානම් පීතිස්ස රජතුමන්ගේ කාලයේ රෝපණය කළ බෝධියක් හැටියටයි මෙගම්වැසියන් තරයේ විශ්වාස කරන්නේ. ඒ කාරණය පිළිබඳව චූල බෝධි වංශයේ සඳහන් වෙන්නේ මාතුලනම් දනව්වෙහි රුසිගම් වෙහෙර එක් ශ්‍රීමා බෝධියක් පිහිටියේ කියලා. ඒ නිසා දෙතිස් පල බෝධි වලින් මාතලේ මාතුල නම් ජනපදයේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ රුසිගම කියන ගමෙහි එක් දෙතිස් පල බෝධි වලින් එක් රෝප එක් බෝධියක් රෝපණය කළ නිසා මෙය ඒ කාලයේ වෙනත් දේවානන් පීතිස්ස රජතුමන්ගේ කාලයේ හෝ ඒ ආසන්න කාලයකදී රෝපණය කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කරන්නට පුළුවන්. එවැගේම මේ පළාත විශේෂයෙන් ඓතිහාසිකව නොයෙකුත් කාරණා පිළිබඳව ඉතිහාසයේ සඳහන් වන පළාතක් විශේෂයෙන්ම මහා වංශය එවැගේම අස්ගිරි කල්පත වැනි ඓතිහාසික මූලාශ්‍රයන්නේ සඳහන් වන පළාතක් ඒ කියන්නේ බෝධින් වහන්සේලා වැඩමවගෙන ආවා වූ ඒ වඩනා කැටුව ආව 64ක් කුලවලින් වැඩිපුර කුල 28ක පමණ පිරිසක් මේ අවට ගම්මානවල පදිංචි වෙලා තියෙනවා. ඒ මාතලේ කඩින් පොතේ සඳහන් වෙන පරිදි දඹදිව මැද්දේශෙන් ආවා වූ ශ්‍රී විෂ්ණු බ්‍රාහ්මණරාල ශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ සමග කැටුව ආවා වූ වඩනා කැටුව පැමිණිය ශ්‍රී විෂ්ණු බ්‍රාහ්මණරාල අලුවිහාරයේ පොරොත්තුව සිටියාය කියලා සඳහන් වෙනවා මාතලේ කඩින් පොතේ. ඒ නිසා බෝධීන් වහන්සේ පිළිබඳ ඒ කතාවත් යම් විශ්වසනීයත්වයකින් යුක්තයි. එසේම මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වලා දුන්නේ දේවානම් පීතිස්ස රජුරුවන් ඇතුළු රජ පවුලේ අයට රජ පවුලේ අයට බුදුදහම හඳුන්වා දීමෙන් පසුව ඉතා ඉක්මනින් රජපෞලත් රජවාසලේ පිරිසත් එවැගේම මහා මාත්‍යවරුණුත් ප්‍රාදේශීය නායකවරුණුත් මේ සම්බුද්ධ දහම සම්බුදු දහම පිළිගනු ලැබුවා. ඒ නිසා දීපව්‍යාප්ත වෙන්නට ඒ තරම් කාලයක් ගත වුණෙත් නැහැ. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ජනතාවත් මේ බුදුදහම පිළිගන්නට වුණා. එසේම විවිධ පළාත්වල පිරිස් මේ සම්බුද්ධ ශාසනයට පැවිදි වීමෙන් ඇතුළත් වුණ නිසා ඒ භාවනා නියෝගීව සිටිය තෙරුන් වහන්සේලා වාසය කළ ගල්ලෙන් ඒ ගල්ලෙන් අයිති ඉඩම් හිමියන් එවැගේම රජවරුන් මහා මාත්‍යවරුන් කටාරම් කොටවලා ඒ අයගේ නම් ගම් සහිතව අසවලාගේ ලෙන අසවල් හාමුදුරන්ට පූජා කළා කියලා ක්‍රිස්තු පූර්ව යුගයේම පූජා කරපු ලෙන් මේ ලක්දිව පුරාම තියෙනවා. ඒ නිසා මේ තල්ගහගොඩ රජමහා විහාරයත් විශේෂයෙන්ම ක්‍රිස්තු පූර්ව යුගයේ පූර්ව බ්‍රාහ්මී ලෙන් ලිපි පහකුත් එවැගේම ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 4 7 වර්ෂවල ලෙන් ලිපි දෙක පුත් ඇතුළුව අනුරාධපුර යුගයට ආයත් ලෙන් ලිපි හතකින් සමන්විතව තියෙනවා. ඒ ලෙන් ලිපි පිළිබඳව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ 1971 දී කියවලා පිටපත් කරලා කීපයක් පුරාවිද්‍යා සංග්‍රහවන්නේ සටහන් කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඊට ඓතිහාසික සම්බන්ධතාවයක් තියෙන මේ ලෙන් පිළිබඳව මේ ලෙන් විහාරස්ථානයේ පිළිබඳව මෙගම් වැසියන් බොහොම ආදරයෙන් කරුණාවෙන් ආරක්ෂා කරමින් මේ තල්ගහගොඩ අපේ දායක පින්නතුන් ආරක්ෂා කරගන්නට බොහෝ උත්සාහයක් දරනවා දරුවා විශේෂයෙන්ම නිදන් හොරුන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමේදී එවකට වැඩ සිටිය තල්ගහවුඩ ඥානරත්න නායක හඳුරන් වහන්සේ ඇතුළු අපේ දායක පින්නතුන් විශේෂ වෙහසක් දරලා තිබෙනවා. මේ 1914 දී අඳින ලද පිඹුරෙහි අක්කර 181ක් එකකුත් රෝඩ් තුනකුත් පර්චස් 24ක් සහිතව ඒ පිපුර ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. එයින් වැඩිපුර කොටසක් රාජකාරී ඉඩම් හැටියට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ බොහොම කුඩා ප්‍රමාණයක් බණ්ඩාර ඉඩම් හැටියට පවතිනවා. මෙම විහාරස්ථානයේ රාජකාරී වශයෙන් අපේ දායක පින්නතුන් එදා ඉඳලම වාර්ෂිකව කරන මංගල්‍ය හතරක් අනිවාර්යෙන්ම පවත්වාගෙන ආවා. ඒ අතර අලුත් අවුරුදු මංගල්‍යය අලුත් සහල් මංගල්‍යය මේ වර්ෂයේ 60 දින පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අසල මංගල්‍ය ඊළඟට කාර්තික මංගල්‍යය මේ මංගල්‍ය හතරම මේ පින්නතුන් බොහොම උනන්දුවෙන් මට මතකයි කුඩා කාලේ ඇසල පෙර මේ රජයෙන් වැඩ කරේ ඉඩම ඉඩමක් බලන්න මේ ඉඳන් බලන්න යනකොට මේ මේ වගේම කටාරමක් කොටපු ගල් එකක් තියෙනවා මේ මේ පැත්තේ කන්දක් උඩ මම ස්ථානය කියන්නේ නැත්නම් ආයෙ කියලා හාරේ ඒ ඒ එතෙන්ද මේක මොකද්ද කියලා මම යනකොට පාරයිනේ බලපුවාම ඒ ගල්ලෙනයට මහ විශාල වලක් ආවා සාමාන්‍ය අවුරුදු දෙක තුනක් පරණ වලක් දැන් මණ්ඩාර මහත්තයා කිව්වා මේකේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ සාධක ඇති කියලා අපිට හාරන්න මුදල් නැහැ කියලා නේද? අනාමිනියා ප්‍රාග්‍රහ කියලා දෙන්නේ මේක විනාශ කරනවා. මම හිතන්නේ දැන් නිදන් හොයන්න වෙන්න ඇති. ඒ ඒ වගේ මේක විනාශ කරනවා. මේ මේ වගේ නිදන් නැහැ. ඒ හැබැයි ඒ ඒ නිදන් තියනවා නම් ඒවා තියලා තැන් තියනවා. නිකන් අර මේ රින්ගුන් වගේ හාරහාර යන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක නිසා මේකේ පිළිම ටික කඩලා තිබ්බා. මම හිතන්නේ මගේ අවධානය ඉස්සෙල්ලාම යොමුනේ දැන් වසර ගන්නවට කලින් මේ පිළිම කඩපු වෙලාවේ ඒ ඒ ගැන දැකලා තමයි මම ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවේ. ඒ නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා මේ ප්‍රදේශය ආරක්ෂා කරන්න කියලා විශේෂයෙන් අපේ පොලිසිය නිර්ධාරකම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔබගේ විශේෂ අවධානය යොමු කරලා මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන ආරක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරලා දෙන්න කියලා. ඒත් එක්කම අපි පන්සලට ඉල්ලුවා සිවිල් ආරක්ෂක බලනායන නිලධාරී දෙන්නෙක් ලබා දෙන්න කියලා. ඒක යම්කිසි හේතුවක් නිසා පොඩි කාලේ නතර වුණා. නමුත් අද මෙවේ එළි දැක්වීමත් එක්ක මම හිතන්නේ අපිට මේක ඒකට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාගෙන පුරා විද්‍යා සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරී දෙන්නෙක්ම අවස්ථාවට මේ ස්ථාන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒත්කම මෙම ස්ථානයේ ඉදිරි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා වගේ මේක සංචාලක කල්පයක් කරන්නත් එමු උත්තර කෞතුකාගාරය ඇතුළු මේ ප්‍රදේශයේ යටිතල පහසුකම් දිනු කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා කියලා මතක් කරනවා ඒත්කම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා අපේ පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්තුමා කොමසාරිස් ජනරල්තුමා මම හිතන්නේ අද එතුමාගේ දවසම මාතලේ එතුමාට තියෙන වැඩත් එක්ක එතුමාගේ අවුරුදු 318 පස් දවස දවස එක දවසක් මෙතෙන්ට යොමු කරා කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒක අපිට මහා විශාල දෙයක්. දල්ලප්පනායක වතුමා. එතකම යටවත පාරිසි මහලේකම් තුමිය මාතරේ රාජසි මහලේකම් තුමිය පුරා විද්‍යා පළාත් සහකාර කොම්සාරිස්තුමා එතකම මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ පුරා විද්‍යා නිලධාරීන් ඇතුළු අප සියලු දෙනාගේම අවසරයි මම හිතන්නේ අද අතන මනස විශේෂී දිනයක් මට විතරක් නෙවෙයි මම හිතන්නේ අපේ කවදාහගොඩ අවස්ථානය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවාසී සියලු දෙනාට යටවත්තර විශේෂ දිනයක් වෙනවා මොකද අපේ ප්‍රදේශයේ අවශ්‍යතාවයක් විදිහට ඒත් එක්කම අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය ඒත් එක්කම අපේ සභාපතිතුමා ආලම ස්ථානයේ ඉන්නවා අපේ සරස්මක් තිබ්බා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ සංජානක ආකර්ෂණ ඒත් එක්කම පුරා විද්‍යාත්මක වටිනාකම තියෙන ස්ථාන අඳුරගනිමින් ඒ ඔස්සේ අපේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතා ඉටු කරන ආර්ථිකමය ශක්තිමත් ප්‍රදේශයක් ගොඩනගන්න ඒ ගොඩනගන වැඩපිළිවෙලේ අපි අඳුරගත්තා අපි කොහොමද අපේ මේ ප්‍රදේශය දියුණු කරන්න කියලා එතෙන්දී රටේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයන් දෙක එත් එක්කම පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වගේ ස්ථානවලට ලැබෙන අඩු ප්‍රතිලාභ සහ ප්‍රතිපාදනත් එක්ක අපි කොහොමද මේක ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ කියලා. එතෙන්ද අපි හඳුනාගත්ත දෙයක් තමයි මේ යටවත්ත කියන්නේ කුමාරස්තුමනි ඔබතුමා දන්නවා හොඳටම ඉතිහාසයේ පටන්ම ආවිසාරිස් බණ්ඩාර මැතිතුමා මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමිය ඇතුළු පැමිණ සිටින සියලුම සම්භාවනීය පින්නතුනි ප්‍රදේශවාසී දායක පින්වතුනි මේ අවස්ථාවේදී තල්ගහගොඩ අස්කිරි ගල්ලෙන් විහාරයේ පිළිබඳව ඉතාමත් වටිනා කරුණු කාරණා සහිත ඒ පරිශ්‍රණයේ පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත වාර්තාව ඒ ඉදිරිපත් කළා වගේම රූපරාම මගින් ඒ අවශ්‍ය තොරතුරු සංක්ෂිප්තව දැනගන්නට සැලැස්සුවා. එම වටිනා කාර්යාවේ පිළිබඳව විශේෂයෙන් අපි අසිරි මහා විහාරයේ වෙනුවෙන් අසිරි මහා විහාරයට සම්බන්ධ ඊටමත් බැඳීමක් තිබෙන එමක් නිසාද ආලෝක රජමහා විහාරයේ මාතලේ අලුල විහාරයේ කියන්නේ අස්කිරි මහා විහාරයේ මහානායක පදවියට අයත් විහාරස්ථානයක්. නමුත් මේ වැඩ සිටින මහා සංඝරත්නය හැටියට අපේ හිනාමලුවේ නන්දරත්න හාමුදුරන් වහන්සේට එම කටයුතු කරගෙන යන්නට උන්වහන්සේට විහාරාධිපති පදවිය පත් කරලා තිබෙනවා. මහානායක හාමුදුරන් වහන්සේ විසින් එම විහාරස්ථානයේටම අයිති විහාරස්ථානයක් හැටියට තමයි මෙම තල්දහගොඩ ඓතිහාසික විහාරස්ථානය පවතින්නේ. ඉතින් මේ ඉතිහාසය පිළිබඳව ඒ විහාරාධිපති නන්දරත්න හාමුදුරන් වහන්සේ වගේම මෙම අනුශාසනාවෙනුත් අපේ නායක හාමුදුරන්ගේ ඒ වගේම ඒ පුරාවිද්‍යාල ධාරි මහත්මයා මේ අවස්ථාවේදී පැහැදිලි කරන්නට යෙදුණා. ඒ වගේම පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් තමන්ගේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් අපි දන්නවා බොහෝ විට ප්‍රතිපාදන වෙන් වෙන්නේ නැහැ දෙපාර්තමේන්තුවට බොහොම අමාරුවෙන් කටයුතු කරගෙන යන්නේ කෙසේ නමුත් මෙම මෙවැනි කටයුතු ඒ විහාරස්ථාන වලටම සම්බන්ධ කරගෙන ඒ නිහඬව මෙවැනි පරිශ්‍රණ කටයුතු ස්ථානව සම්බන්ධයෙන් සිදු කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම අපේ පියදස්සී නායක හාමුදුරුවෝ ඉදිරිපත් කළා වගේ එම ස්ථාන පිළිබඳව සටහන් ආදී ඡායාරූප කරන ඒවා පිළිබඳ දත්ත ඒක රාශි කරගෙන තබා ගැනීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. අත් නිසාද පවතින තත්ත්වයේ උඩ අපේ මේ පෞරාණික පුරාවිද්‍යාත්මක පූජනීය ස්ථාන විනාශ කිරීමේ හිතාමතාම හෝ නැත්නම් යම් යම් වස්තු පහර ගැනීමේ චේතනාවෙන් සිද්ධ කරගෙන යනවා. මේ විනාශයන් සිද්ධ කරපුවාම නැවත අපිට පිළිසකර කර ගැනීමට හෝ ඓතිහාසික වශයෙන් සටහන්ගත කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කාර්ය පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිද්ධ කර යුතු කාර්යයක් හැටියට එම වගකීම ඉෂ්ට කරපු පිළිබඳව ඉස්කිරීමක් හැටියට අපි මේ පර්යේෂණ කාර්යය අපි මේ අවස්ථාවේ දකිනවා. ඒ සඳහා අස්කි